people say it is the most, the most beautiful island from France. Yeah? And we are going to practice snorkeling. Praticamente lo snorkeling è... Cioè- Snorkel? Cioè, no, sì. Eh, praticamente ci cacciano dentro l'acqua in mezzo agli squali, mi imboccaglia la maschera e... Boh, tu puoi vedere il fondale ma gli squali pure. Free diving. Yeah, with the sharks. Yeah, with the shark yeah. and with Nemo. Yeah. vanno avanti, io rimango dietro con tutto avanti. Ecco il supereroe che si infila la sua tuta. Praticamente la motivazione per cui stiamo infilando queste tute è che in questo periodo ci sono a Cairns, soprattutto in queste spiagge qua, quelli che chiamano box jellyfish, ovvero delle meduse piuttosto pericolose, nel senso che coi tentacoli se ti colpiscono hai buone probabilità di, di, di morire e quindi per fare snorkeling devi mettere questa tuta per proteggerti ecco metti no in testa in testa anche dietro no il, il berretto ah non c'hai la cuffia sopra è eh, più avanti sto morendo di caldo eh. tira tira tira yeah Guarda che poi è il tuo turno, maledetto. Eh. Okay. Anche tu devi mettere. Ok, là. Anche tu, eh? Servitissima. Anche tu devi mettere. Sembri un pinguino. Io preferisco tenere un po' di dignità, di dignità e farmi pungere da, da una bedusa. Là. E abbiamo Aquaman come <laughs> nuovo supereroe. But we need to get more tourists and publicity's a bitch. So we wrote a little song to make them come from near and far. All about the best things that are in Australia. Red back funnel with blue ringed octopus, taipan, tiger snake, box jellyfish, stonefish, and the poison thing that lives in a shell. The spikes you when you pick it up. lives constantly under threat. Have you been bitten yet? You've only got three minutes left for a massive coronary breakdown. funnel web, blue octopus, tiger snake, out-of-box jellyfish, big shark, just waiting for you to go swimming at Bondi Beach. Come to Australia. Because you might accidentally get killed. Tonight we make a dinner like every Friday. Every Friday we change cooker. And this evening Japanese people are here for cook a Japanese dinner. This is Saika, you know. yes, I'm Yosuke. I'm Kento. This is miso. Yes, miso. Yes. the beans paste. And this is noodles. Yes, Japanese noodles. noodles. Perfect. ナスに味噌を塗ってオーブンに入れて焼きます。えんで僕はバイトリーダーなので何もしません。OK Meglio tardi che mai, eh? con i tedeschi e con gli svizzeri non saremo mai puntuali. Sì, date la colpa a me. Io l'ho Cheers. Uh, I'm Helena. Yeah. From Germany. Yeah. I'm studying the English. Both? Red wine? Yes. What do you want? <laughs> Why you had choice Cairns for study? Because I wanted to meet Matteo and Nene. <laughs> Una delle nostre preferite. <laughs> questo è il prodotto finito Megan Megan Mega Megan Mega oh This <laughs> is yakisoba Yakisoba Yes And it's with noodle pork and vegetable Yes And which kind of sauce inside? This is yakisoba sauce Yakisoba <laughs> sauce Ciao Ciao Allora ciao <laughs> Okay Hi um, Stiamo partendo per due giorni in mezzo all'outback australiano Solo che Matteo non viene, quindi l'ho lasciato a casa Sarò da sola e è la prima volta che faccio una cosa senza Matteo in Australia It's the first time that I make something without my boyfriend in Australia It will be a different experience but I'm a little bit sad because Matteo don't come faccio sono un po' triste però andiamo avanti vedremo andiamo all'avventura ciao oh, I'm, I'm all shy now. I don't know what to say. I've got stage fright. <laughs> okay. Immediate to end. Yeah, this, this, that's Where? The termit are, are Here, there, here, that's... Apparentemente questo è, è tipo un formicaio it's Aboriginal art. Yes, yes, this is, this is from, I don't know how old that is, but it's probably many, yeah, I'm not sure how old. A lot of the Aboriginal um, art that you see, especially in some of the more remote areas, thousands and thousands and thousands of years old. Ci sono tantissimi di queste eh, questi corridoi intorno ma se ci entri rischi di non mai più tornare dietro vedete in queste immagini è una specie di rospo molto diffusa qui in Queensland. È stato originariamente importato dal Brasile negli anni 30 nel fallimentare tentativo di controllare le canne da zucchero dai parassiti, permettendo però in pericolo molte specie di animali che qui in Australia sono già a rischio di estinzione a causa del suo pericoloso veleno. Ecco perché qui in Australia è scattata una vera e propria caccia al rospo. Thank you. <laughs> state to be here and not scream and cry. I win the war with my fear. It's amazing. It's like a cemetery? Yeah, like car cemetery. And yeah. he's all forts. He only deals with forts. È un cimitero di macchine ma solo di vecchie Ford. Io lo so che adesso spuntano fuori gli zombie e mi mangiano. My new car! bye, <laughs> bye. How, how much is this car, Tommy? Does she? Amazing! You're Hey? <laughs>